vaziyatni ma'lum qilaman sichqon uyida oltita qurollangan kalamushni ko'ryapman yo'lbars sizni tushundim xo'rlama uning orqaga qir boshingni yot yot hammang tekislan rostlan maxsus operatsiya bajarildi bildiruvchi serjant matchonov erkin erkin o'rtoq serjantlar 303 maxsus operatsiya yaxshi o'tdi maktab boshlig'i keldi bo'la kalın, bo'la qoling mikrofon o'sha yo'lbars bilan burgut operatsiyani a'lo bajardi o'rtoq podpolkovnik palkonik kelyaptilar rostlan o'rtoq polkovnik serjantlar tayyorlash maktabining maxsus guruhi shartli terrorchilar egallab olgan binoni ozod qilish operatsiyasini nihoyasiga yetkazdi erkin erkin juda yaxshi mana bo'larkan-ku. operatsiyani belgilangan vaqtdan 15 soniya oldin tugatdinglar buni ustiga hamma terrorchilar qo'lga olindi o'rtoq podpolkovnik o'tgan safar necha daqiqa kechikandinglar bir daqiqa o'rtoq polkovnik mabodo shunday vaziyatga duch kelinsa kechikilgan har bir soniya qancha odamni umriga zomin bo'lishini bilasizlarmi bizni asosiy qurolimiz tezkorlik va dushman kutmagan yo'lni tutish hozir intervyu olamiz o'rtoq polkovnik sizni okrug shtabidan so'rashyapti sherzod boshladik tushunarli assalomu alaykum o'rtoq polkovnik serjantlar maktabi o'quv mashg'ulotlari haqida reportaj tayyorlayotgandik shu haqda bir ikki og'iz gapirsangiz singlim uzr so'rayman meni okrug shtabiga chaqirishyapti qanday savolingiz bo'lsa podpolkovnik musayev javob beradi o'rtoq polkovnik eshitaman o'rtoq polkovnik singlimizni bergan savollarga o'zingiz bafurja javob berasiz Xo'p bo'ladi o'rtoq polkovnik uzr mhm. rostlan erkin o'rtoq podpolkovnik harbiy o'quv mashg'uloti qanday o'tgani haqida gapirib bersangiz singlim bilasizmi yo'qqa kameraga qarang iltimos o'zingiz ko'rdingiz-ku, hozir sizga nima deyishim mumkin menimcha yigitlarni harbiy tayyorgarligi yomon emas ortiqcha maqtovga o'rin yo'q deb hisoblayman qolaversa shunday qilsam nokamtarlik unda bo'lajak serjantlar haqida gapirib bersangiz xo'sh endi bilasizmi har kim bu kasb egasi bo'lishi uchun vatanni chin dildan sevishi va albatta ardoqlashi kerak rahmat o'rtoq podpolkovnik bitta savol bersam maylimi sherzod tezroq tasvirga ol mana shu polvon do'stimdan ham vatanni himoya qiladigan shunday fidoyi serjant chiqishi mumkinmi <laughs> mana bu yigitlar ham birinchi kelganlarida xuddi sizlarga o'xshash edilar agar har bir vatan o'g'loni ona yurtini himoya qilish kasbini egallashni o'z oldiga maqsad etib qo'ygan ekan, bu yo'lda astoydil harakat qilishi lozim. Har qanday topshiriqni jon jahdi bilan bajarib, qunt bilan o'qisa, u albatta vatanimizning haqiqiy posboni bo'lib yetishadi. Orangizda birovning qistovi bilan kelganlar bormi? Aslo yo'q. Juda ham yaxshi. Ana endi marhamat. Bizni bitiruvchi serjantlar bilan tanishib olishingiz mumkin. hurmatli muxlislar biz harbiy o'quv mashg'ulotimizdan olib borayotgan reportajimizni davom ettiryapmiz mana o'zingiz ko'rib turibsiz yangi kelgan askarlar va serjantlar bir birlari bilan tanishmoqdalar o'ylaymizki bu oddiy askarlar ham serjantlar tayyorlash maktabini bitirganlaridan so'ng vatanimizning haqiqiy himoyachilariga aylanishadi yo'q yo'q erkaklar urushishini ko'rdinglarmi menga rosa yoqdi mana bunday mana bunday <laughs> ah, ah, zo'r gap yo'q voy yigitlar havasim kelib ketdi ko'rgan boshqachada bizlar ham shularga o'xshagan bo'larmikinmiz birdayam quvvat o'ziga ishongan sizlarni bilmadim men o'shalarga o'xshagim kelyapti bir sarkarda aytgan ekan hmm. mashqda qancha qiyin bo'lsa jangda shuncha oson bo'ladi deb tushundingmi men mm-hmm. og'ayni namuncha aqlli bo'lmasang nimaga tashvishimni qilasan men senga qiyin ekan dedimmi xo'sh nima qilibdi oddiy mashg'ulot yigitlar xo'sh oddiy mashg'ulot bo'lsa sen o'zing mana bunday qilib <laughs> tepa olasanmi sekin tepa olasanmi ular to'qqiz oy shug'ullanganda men bir oydan keyin shunday baland tepamanki sen qo'lingni cho'zib ham yetolmaysan hmm. mahmud tuya hammomni orzu qilgan ekan a alisher qara to'qqiz oydan keyin sen bilan men ham shu ishlarni bajaramiz to'g'rimi do'stim a ha ham deyaver ha ha zoira kelgani yaxshi bo'ldida ha zoirboy ha siz ham serjant bo'lmoqchi ekansizda ha endi motovoqchi serjant bo'laman deganda <laughs> artilleriyachiga ayb bo'lmasa kerak <laughs> ha o'zi sen oshpaz ekansan-ku desantchilarning orasida nima qilib yuribsan hm? o'sha desantchilaringga ikki kun ovqatimizni yemasa cho'zilib hmm. qoladi oshnam hmm. <laughs> axir ularni kimdir to'ydirish kerak-ku. Hmm, shunaqa de sportchi oshpazni birinchi marta ko'rishim hamma desantchi bo'lish orzusida yuribdi kamina oshpaz bo'laman shunaqangi mazali ovqatlar qilayki ketdik <laughs> menga qaranglar o'zinglar qachon keldinglar men kecha keldim qarasam alisher shu yerda ekan endi do'stim sen kelib turibsan <laughs> yomonsanlar <laughs> hamma joylashdimi joylashdi o'rtoq serjant siz uchalangiz tez mashinaga xo'p bo'ladi ketdi qani yurlaring siz kabinadan tushing bu yoqqa chiqing kelishdi shu yerda keluvdim lekin tezroq joylashmasak yaxshi bo'ladi vali gapirma men keldim o'rtoq ha nechun kabinadan haydab yuborishdi meni yordam beraymi yo o'zing chiqasanmi harakat qilib ko'raychi chiqolarmikan ke yordam berib yuboraman yukim og'irlik qildi mana bahonasini qaranglar mahmud yordam berib yubor nima qilyapsizlar chaqqon chaqqon qimirlanglar bo'larkanu ukam turishingizga to'g'ri keladi nima o'zingni kimman deb o'ylayapsan nimaga turishim kerak a kerak bo'lsa boshqa joyga borib o'tir qani gapni ko'paytirmay tezroq joyni bo'shatchi yigitlar qo'yinglar gap talashmanglar shu mirishqo'rning ishonyapsanmi ana xohlagan joyingga borib o'tiraver ey og'ayni joningdan to'yganmisan deyman ey sen nega o'rtaga siqilyapsan qo'yaver o'zlari kelishib olishadi men sizlarni o'ylab gapiryapman agar hozir mana bu qorindagi suv qimirlab ketsa bormi moshina poshina bilan ag'darilib ketishimiz mumkin tayyor turinglar hozir yo'lga chiqamiz siril senchi siril hamma joylashdimi meni kalaka qildingda o'zing ha hazil kolonna yo'lga chiqadi o'tiraver shunaqa do'stlaring bo'lsa dushmani hojati yo'q Bekzod, bu qizlar hammasi qayerdan kelgan ekan? <laughs> Hayırlı, birortasini singlisidir. Balkim yaxshi ko'rgan qizimmi? <laughs> Eh, gapirma. Maktab! Saflan! Tixlan, Roslan. Tixlanish o'rtaga. O'rtoq polkovnik, serjantlar maktabi shaxsiy tarkibi bitiruv tantanasiga saflandi. Shtab boshlig'i podpolkovnik Musayev Salom o'rtoqlar. Vassalom. Sizlarni bitiruv tantanasi bilan tabriklayman. Ura! Ura! Ura! Haqdat Mahmud, bir tasavvur qilgina. Seni xotining ham bolang bilan gul ko'tarib kelishadi. Xudo xohlasa. hurmatli serjantlar vatanni himoya qilishdek burchni kasb qilganingiz bilan tabriklayman sizlar qurolli kuchlarimizning faxri va tayanchisizlar ushbu xayrli va savobli ishingizda qadrli serjantlar omad yor bo'lsin bu kunni yoddan chiqarmang oq yo'l Maktab, Tekstlan, Roslan sertifikatlarını olish uchun belgilangan joylarga adam bos tekst yurishlari menga rosa yoqyapti zo'r ammo sen havas qilmasang ham bo'lardi ko'rik bo'lsa avtomat o'rniga cho'mich ko'tarib o'tirsanmi <laughs> kula kul noton davlatga kerak bo'lmasa oshna bizga o'xshagan qorinboylarni o'qitarmidi bu yerda <laughs> <laughs> to'g'ri sertifikatlar topshirilsin Muhammad Ro'ziqulov. Men Serjant Sodiqov. Sertifikat olish oldimga. O'rtoq Serjant Ro'ziqulov sertifikat olishga yetib keldi. Tabriklayman Serjant Ro'ziqulov. Rahmat. Tabriklayman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. O'rta podpolkovnik Serjant Ahmedov sertifikat olish uchun yetib keldi. Tabriklayman. Serjant Tilovaldiyev. Muvaffaqiyat. Rahmat. Sertifikat olish uchun O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Tabriklayman. Serjant Rahimov. Xo'p bo'ladi. o'zbekiston respublikasiga xizmat qilaman o'zbekiston respublikasiga xizmat qilaman o'zbekiston respublikasiga xizmat qilaman serjant inag'omov sertifikat olish uchun oldimga o'zbekiston respublikasiga xizmat qilaman maktab tekislan rostlan o'ngga dastlabki holatga qadam bos hurmatli mehmonlar bitiruvchilarimizni tabriklashingiz mumkin sizni duolaringiz bilan o'qishni bitirib oldim diqqat turilsin rostlan o'rtoq polkovnik serjantlar maktabiga kirish imtihonlarini topshirish uchun kelgan oddiy askarlar yig'ildi o'qishga kiradiganlar guruhi komandiri serjant naimov erkin o'tirilsin erkin o'tirilsin o'rtoq ofitserlar marhamat o'tiringlar hurmatli askarlar har biringiz turli harbiy qismlardan kelgansiz kecha ko'pchiligingiz poligonda harbiy o'quv mashg'ulotlarini ko'rdinglar xabaringiz bor serjantlar maktabga kiruvchi har bir harbiy imtihon topshiradi jismoniy va test imtihonlaridan oldin barcha tibbiy ko'rikdan o'tish kerak to'g'ri hammangiz harbiy qismlaringizda tibbiy ko'rikdan o'tgansizlar hatto qo'llaringizda tibbiy ma'lumotnoma ham bor lekin bizda tartib shunaqa tibbiy ko'rikdan o'tolmaganlar o'z harbiy qismlariga qaytib ketishadi podpolkovnik musayev eshitaman o'rtoq polkovnik hamma kelganmi yo'q shimoliy g'arbiy okrugdan yana yigirma to'rtta odam kelishi kerak tushunarli o'tiring mayor eshitaman o'rtoq polkovnik hamma joy bilan ta'minlandimi xuddi shunday o'rta polkovnik kecha kelganlarni yotoqxonalarga joylashtirdik bugun kelganlarga ham joylar taxt juda yaxshi o'tiring ularga imkon boricha qulayliklar yaratib beringlar xizmat qilishgan harbiy qismlarda hozir sharoit yaxshi yana bu yerda sharoitimiz yomon ekan deb shikoyat qilib yurishmasin tushunarlimi xuddi shunday hammangizga muvaffaqiyat tilayman turilsin rostlan erkin erkin o'tiringlar demak xizmat safari guvohnomalari hamda ovqatlanish me'yori hujjatlarini maktabning moddiy texnika ta'minoti bo'yicha boshlig'i o'rinbosari mayor eshbutayevga topshirasizlar Tushunardingmi, o'rta mayor xuddi shunday o'rta podpolkovnik savollar bormi aslo yo'q omad yor bo'lsin turilsin rostlan erkin maktab ichki tartibiga hamma rioya qilishi shart harbiy formani tushlikdan keyin beriladi xonalarga qo'shin turi bo'yicha joylashasizlar savollar bo'lmasa tarqalinglar yigitlar men hozir o'rtoq serjant murojaat etishga ruxsat eting ruxsat o'rtoq serjant Qishlog'imizdan ikkita sinfdosh do'stim kelibdi. Ularni meni xonamga joylashishiga ruxsat bering. Bo'sh joy bor. Yaqinroq keling. Hali butun qishlog'imiz bilan serjantlar maktabida o'qimoqchimiz deng. O'zim ham kutmagandim. <laughs> Ular bilan qo'shin turingiz birmi? Yo'q, o'rtoq serjant. Men desantchiman. Do'stim Alisher Aliyev, o'qchi Zoir Ismatov artilleriyachi. Hmm, tushunarli. har xil qo'shin turidagi xizmatchilarni bitta xonaga qo'yish mumkin emas nima ularni sherigi yo'q ekan o'rtoq serjant to'g'ri tushuning bir yil bo'ldi do'stlarim bilan ko'rishmaganimga kech bo'lmasa imtihonlar tugaguncha birga yashab turaylik axir o'rtoq polkovnik aytdi-ku, hamma sharoitni yaratib beringlar deb men sizni harbiy xizmatchi desam tuppa tuzuk dallol ekansiz-ku, og'ayni qani o'tiringchi o'rtoq serjant bo'ldi bo'ldi qayerlisiz o'zi Sangi Jumondanman. Nima Jumon? Sangi Jumon o'rta serjant. Televizorda Jumon degan serialni ko'rganman, lekin Sangi Jumonni eshitmagan ekanman. Nima? Qo'rg'onmi, tumanmi? Qishloq o'rta serjant. Kichkina bir qishloq. Hmm. Qishlog'ingiz yangi bo'lsa kerak-da, shunga Jumon deb qo'ygansizlar, a? Yo'q. qishlog'imizni ko'p asrli tarixi bor olimlar u yerdagi toshlarni tekshirib ibtidoiy davrda ham odamlar yashagan degan xulosaga kelishdi hmm. toshlarga chizilgan suratlar ham bor o'rtoq serjant hmm. bo'ldi bo'ldi bas askar ma'ruza o'qiydiganga o'xshaysiz indamasam jumong sangi jumon nima degani sang tosh jumon qimirlaydi qimirlaydigan tosh degani o'rtoq serjant bu qishlog'ingiz tosh bo'lmasa kerak qimirlaydigan og'ayni <laughs> qishlog'imiz tepasidagi darada 200 tonnali tosh bor uni hattoki kichkina bola ham qimirlata oladi nomi o'shanda nima og'irligini o'zinglar o'lchab ko'rganmisizlar yo ko'tarib ko'rganmisizlar olimlar o'lchagan o'rtoq serjant nuqul olimlar olimlar deyaverar ekansizda a ha endi gapim ishonchli bo'lsin deymanda ruxsat berasizmi yaxshi o'ylab ko'rish kerak buni mayor eshbo'tayev bilan gaplashib ko'raman lekin rozi bo'larmikin imtihonlar o'tgandan keyin hammamiz o'z vзводimizga o'tamiz hozircha ruxsat bering bilmadim bu qiyin masala agar kattalar eshitib qolsa gap tegadi og'ayni mana ko'rasiz gap tekkizmaymiz o'rtoq serjant mayli mayorni ko'ndirishga harakat qilaman lekin boshliqlar ko'narmikin o'qishga kirsak hech uyaltirmaymiz o'rtoq serjant uyaltirib qo'ymaysizlarmi ish qilib xuddi shunday o'rtoq serjant bo'pti bora qoling o'rtoq askarlar moto o'qchi bilan artilleriyachilar a blokka oshpazlar bilan chegarachilar b blokka desantchi sapyorlar va tankchilar C blokka joylashadi tushunarlimi xuddi shunday serjant naimov men bularning joylashishini serjant Qilichev o'z nazoratiga oladi tushunarlimi xuddi shunday shaxsiy tarkib siz ixtiyoringizda Roslan, erkin erkin ana og'ayni nima oshpazlarga bo'lgan hurmatni ko'rib ol xo'sh men bilan yashaydigan bo'lding suyun hmm. yaxshiyam ko'p qavatli bino emas ekan shunaqa bo'lganda bormi oshpazimizni hurmatini qilib yuqori qavatga joylashtirishsa bizni tom bosib qolardi <laughs> yana mazax qilding a hazillashdim o'rtoq bilasan xafa bo'lma vali o'zi shunaqa askiyachi alisher ha zoir sizlar men bilan yuringlar birga turamiz behzod biz boshqa blokda ekanmiz e gapni ko'paytirmay yur e, qanday bo'larkan mayli de bir kun men albatta serjant bo'laman vatan bergan non tuzing uchun shukur aytib baxtga to'laman xizmatingga yaray deb bir kun men albatta serjant bo'laman xizmatingga yaray deb bir kun men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'laman باز dog'ingga ko'z tegmasin deb chorbog'ingga ko'z tegmasin deb tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman yoftog'ingga ko'z tegmasin deb chorbog'ingga ko'z tegmasin deb tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layin posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon o'lsam sira